感觉基调，感觉基调的极重要性与诠释。跳过头脑思维，回来重视自己的感觉。找到感觉基调的方法是跟随内在的感觉，找到深层的生命力，学会表达与接纳自己所有的感觉。感觉基调的重要性表明，我们的内在感受和情绪对于理解我们自己和我们在世界上的位置至关重要。赛斯的话表明，我们可以通过专注于我们的感官体验。 和追随我们内心深处的感受来找到我们感受的基调。要做到这一点，我们必须学会排除头脑的干扰，专注于我们内心升起的感觉和感受。这可能涉及正念、冥想等练习，或者只是花时间调整我们的感官和情绪。通过找到我们深层的活力，并学会表达和接受我们所有的感受，我们可以更好地了解自己和我们在世界上的位置。我们可以学会更清晰。 更优雅的驾驭自己的情绪，并与周围的人建立更深层次的联系。从本质上讲，感觉基调的重要性表明我们内心深处的感受和感觉是我们在世界上体验的基础。通过学习调整这些感受，并真实地表达它们，我们可以为自己和周围的人打造更丰富、更有意义的生活。说说感觉基调的练习。感觉基调的练习涉及调整我们内心深处的感受和感觉。 并学习以清晰和真实的方式识别和表达它们。这可能涉及各种练习，例如正念、冥想，或者只是花时间调整我们的感官和情绪。要开始练习感觉基调，找到一个安静、舒适的空间，让您可以独处，不受干扰，这会很有帮助。闭上眼睛，深呼吸几次，让身体放松，让头脑安静下来。接下来。 开始调整您的感官和情绪，注意身体的任何感觉，例如紧张、温暖或刺痛，让自己感受任何出现的情绪，而不去判断或分析它们，只需怀着好奇和开放的心态观察它们。当你继续调整你的感官和情绪时，开始探索你的感觉基调，这涉及识别您情绪的潜在品质或情绪，例如快乐、悲伤、兴奋或焦虑。 一旦你确定了你的感觉基调，练习以清晰、和真实的方式表达它们。这可能涉及写日记、与可信赖的朋友或治疗师交谈，或寻找艺术或音乐等创意渠道。通过这种练习，您可以更好地了解自己和您的情绪，并学会更清晰、更轻松地驾驭它们。您还可以通过真实的表达自己的感受和对他人的同理心，与周围的人建立更深层次的联系。